settimana se andate a piscina eh, vi voglio dire una cosa lì c'è la palestra lì c'è la palestra invece lì in alto non c'è il terzo perché c'è la piscina